Herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, geçen bölümde ee, Michael'la bir görev yapmıştık. Hatırlayacak olursunuz ki e, bir saniyenizi alacağım arkadaşlar. Sanırım sesli bir sıkıntı var. Oyunun sesi pek gitmiyor gibi geldi. O yüzden biraz oyun sesine deneyeceğim. Aban. Yuko. 70 iyi midir? Ses. Alo. Gerçek. Şey. Ses. Alright. As. Mouse şey niye değişiyor bu arada? Neyse. <clears throat> evet. Şimdi Michael'ın evine gidelim. Gidelim ama valakin Satru yes, yes alright. Michael'ın evi. Nerede lan Michael'ın evi? Um, um, bir dakika ya. Ben Baykam'ın evine gitmek istiyorum. Yok lan ne hilesi. Ya, hileyi almayacağım arkadaşım ya Allah Allah. Evet evet evet. Aile mi? What? Ev lan. Tamam. Bu be araba benim herhalde. Çıt çıt. Kapıyı kapat. Öküz. Ya o değil. Ya radyoyu nasıl değiştiriyorduk? O değil. Gene unuttum radyoyu ya. O değil. Ve iniyor. Ya radyoyu unuttum değiştirmeyi. O değil. Polis değil. Ya inme ya. <coughs> Pardon. Ha, Q ya Allah'ım unuttum. What? Ben müzik attım oraya ya. Para müzikleri. Tamam. Allah Allah. Şaka mısın ya? Ben oraya müzik attım arkadaşım. Açacağım mı müzikleri? baktık. <coughs> Pardon. <coughs> Patladı demem. Özür dilerim arkadaşlar. Alay mı ediyorsun ya? Alay mı ediyorsun benimle? Bir dakika da alacağım arkadaşlar. Ee, bu sır... Benim attığım müzikleri niye taramadı? Hmm. Anladım. Tamam. Sağlık olsun. Bu sefer böyle olsun bakalım. Bu sefer affediyorum hadi bakalım. O zaman let's go people. Yes alright. Ah. Dur dur dur dur. Şeridinde git dostum. Her zaman her daim şeridinde yoluna devam. Hadi trafik kurallarına uyalım. O ne? Burada bir şey var. Dur. Yardım edeceğim bu sefer. o? Nerede? Kaçıyor. Bu mu? Ne? Ne olmuş ki? Ne yapacağım ki? Anlamadım ki. Ne yapacağım ki? şey bir şey olmuş. Bir şey bir şey bir şey yapınca bir şeyden bir şey olunca bir şeye bir şey olmuş. Ben anlamadım. Benden ne yapmamı istiyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bayım, beni mi döveceksin? Hayırdır? Pardon ya. Ben sadece evime gidiyordum. Pardon. I'm sorry, sorry, sorry. İstemedim. Ya bir patinaj. Ey yavrum ey ya. Bu Michael'ın arabada var ya. Bildiğin dansöz ya. Buradan kaçarsan, buradan o arabaya çarpmadan hop geçerim ben. Her türlü. Kornanın kralını çalarım ben. Be ben çalarım. Çalarız hep beraber. Ah par şey yazıyı okuyordum pardon. Şurada yazı. Vallahi yazıyı okudum ya. Neyse. Tamam. Nasıl susacağım lan? Derken mikrofon. Dan dinleyenlere efsanevi bir caz oldu. Önüne bak. Hey soy. Oy. Soy. <clears throat> ya benim sesime ne oldu ya? Benim sesim biraz çatallaştı sanki. Boğazımda bir sıkıntı var. Bu aralara ihtiyacım var sana gibi bir şarkı söyleyesim var. Ama söylemeyeceğim. Ne var lan? Evime gitmek istiyorum. Yoga yapan karımı görmek istiyorum. Arabayı buraya koyacağım. İneceğim. Ve evime gireceğim. Ve <clears throat> Ops çok sıkı kapattı. Uyandım birden seninle. Oo. Televizyon 2005 model. İzlediği film 90'lardan kalma. Oh shit. still, that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian Dodge. <laughs> <laughs> yes. Oh, yeah, she's very center. A regular oasis peace and tranquility, this one. anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too. Please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, pl no. The yoga is for sharing. come, come, Miguel, come. Awesome. Oh. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? <gasps> Ah, perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin and put the asshole to the... <laughs> Yoruma bak. Yoruma gel. Begin each sequence. Tadasana. Tadasana. Tadasana? O neydi lan? Hey, bir dakika mesaj okuyorum burada. Salak iseniz. Ha. Salak değilim. Salam ben. Salam pardon. <clears throat> Nasıl ya? Ben ah, Nasıl ya? Forget that you are fat and you're to death. Be in the now. Ah, my fucking back. How you say? This is uh, funny and sad at once. In the nose, out the mouth. Okay, doc? Just suck some oxygen into your lungs. Out through those wrinkled lips. Maybe there's hope for him. A small, tiny, minuscule, maybe. In and out with the breath, Mikhail. In through the nose. That is okay. Now, in through the bloated nose and out through those wrinkled lips. <laughs> Bayağı rahatladım şu an. <coughs> now we will do something more complicated. Sometimes when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. <coughs> feel that emotion inside. Let it go. Michael, join us. Yeah, ma. The silly man forgets to breathe. <sighs> through the mouth. Keep it tight. can show a stripper how flexible you are. Now, you breathe. Get it out, baby. He's got great core strength for someone who's totally rotten there. You can breathe, can't you? Evet, sonuna kadar. Remember, children, do not fear the unknown. We are the unknown. Um, hi, I shake how you He may surprise you. Ne yapıyorsunuz lan? Plank. Plank. Plank. feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? Baby, the nurse. there ah, is rotten, no? Ne ya ne yaptım Be present please. Your lungs, they work, yes? <sighs> we need to talk to the kids about having a family session. Take in the air and release it. <sighs> when we met, he was actually limber. Breathe, please, Michael. Let it go. Now if you could just get Trevor on a yoga mat. Breathing is almost the most important thing, no? <sighs> Can you wash that mat later? It's gonna smell all bloody and smoky and Michaely. Your lungs? <sighs> Look at the concentration on his face. It's like a gorilla with a cell phone. ah. Ya düştüm ben ya. En baştan mı yapacağım? Şaka yapıyorsun. Ya en baştan mı? Ya elim elim yoruldu. Ben bırakma zorunda kaldı. Ne bileyim ben öyle olacağını. Hayret bir şey. En baştan başladık ya. Tamam sakinim. Sakinim. Oldukça sakinim. Tamam. Sakinleşiyorum. <sighs> evet bayağı sakinim. <sighs> evet sakinim. Evet. Evet. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikhail. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back, back. Yes, there you go. Oh, mm, oh, oh, oh! What? Hey, enough of that shit! Yoga is the answer, Mikhail. But what is the question? Uh, why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! fuck you! And that phony French fucking yogi! Ah! Alright. Give me A anan. Anan var anan. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Ya bir tane pat patlatıp ağzın ortasına patlatamıyor muyum? Tamam. Kadar yoga yaptık. Burger shot. Burger shot. Go burger shot. Yes, alright. Sakinim. Yes, sakinim. Burger shot. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop popcorn. Yes. Araba önüne bak, önüne. Öküz gibi yolda gitmem. Ben de önüne bak. Çok hızlıyım ve okuyamıyorum şu an. Jim. How many times? I love you. Look, sorry At the land. But why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. <laughs> yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? <laughs> ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you, you got that other thing? Oh, yeah, yeah, yeah. Come on, what the fuck? Jimmy, just, just hold on a second. Oh, all right, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Alrighty then. Now what? Can we just get back to the house, please? I Michael, no, no, no. So, uh, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white line pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Okay, your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? <laughs> I'm starting to feel a little woozy. You're fine. No. Really, this is not normal. Chill just paranoid. It's not paranoia. This is totally justified <laughs> concern. you should see yourself. Would you quit being such a drama queen and get us to the house? de nasıl bilmiyorum. Vay. Os. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Maymunlar cehennemine hoş geldin. yaşananlar gerçek olmuyor değil mi? Yok canım daha neler. Yavrum benim. Uhu. Kendimi şu an şey oynuyor gibi hissettim. Dying Light. Eğer aynı yerdeysem diyelim. Bunun uzaydan yaptığına inanabilirim. Hala silahlarım var çok enderat. at. Orası ayrı bir konu. Bayan bir tur atalım mı? Bir tur atalım be. Ben de bir, bir gezintiye çıkmak istiyorum hadi. Neyse. Demiyorsan öyle olsun. Gelen tur. pardon. Hatun iyiymiş ha. Neyse. Benim öz oğlum beni sırtımdan bıçakladı. Vay be adalete gel. Ev yerinde duruyor mu lan bari? Arabayı da götürseydi. Hello. Geldin ama. Ses yok. O da yok. Bize bir şeyler yer misin? Yemiyor muyum? Aşağı in. Michael. Sanırım en sonunda aklını kaçırdın. Son davranışların ve sergilerin, arkadaşlık tavırların beni iyice endişelendiriyor. Son olarak da benim Fabian'la saldırmaya kalktın. Ki o benim en yakın arkadaşım. Ve sonra da Jimmy, araba sürerken uyuşturucu kullandığını söyledi. <sighs> Müşterilerine taşınmaya karar verdik. Bana değişik şeyler söz vermiştin ama bir adım bile değişmedin. Biliyorum her zaman sanki bir filmde oynuyormuşum gibi davranıyorum ama hiç de öyle değil. Sana bir avukatla görüşsem iyi olacak. Gerçekten kafam karışık. Lütfen bizimle iletişime geçmeye çalışma ve kendini öldürmeye gayret et. Öldürmeme gayret et. Aman da. <clears throat> ve mutlu bir mutlu bir aile tablosu denemez e, muhtemelen biri yoga mı dedi. Yani %63 Vay be Michael. Nereden nereye? Üzücü. Üzdün. Ve biber duş gibi. Evet. 3000 niye verdi lan bu? Ben 3000 aldı benden ama niye aldı bilmiyorum. Ee, evet. 28 dakika olmuş. Bence yeter. Yeter. Ya bu kamera niye kullanık gösteriyor? Kamerayı da değiştireceğim bir ara. En kısa fırsatta değiştireceğiz inşallah. Bu arada ışıkta bir problem var herhalde net göstermiyor. Neyse kamerayı değiştirdiğim zaman e, illaki düzelecektir. E, bu haftalık videomuz, bölüm videomuzda bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ölmez sakılsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.